Բարև ձեզ։ Եկեք փորձենք լուծել այս խնդիրը։ Առաջարկում եմ ինքնուրույն փորձել, հետո շարունակել նայել այս վիդեոն։ Ուրեմն մենք պետք է ստեղծել մի հատ canvas, մի հատ կոճակով իր տակը եւ ամեն անգամ այդ կոճակը սեղմելուց ուզում ենք, որ մի հատ ցած գնդակ հայտնվի canvas-ի վրա, տարբեր տեղերում, ամեն ամեն անգամ սեղմենք տարբեր տեղերում եւ այդ կոճակը սկսի շարժվել, խփել պատերին եւ գալ եւ սենց ինչ որ հետաքրքիր animation կստանանք, հա։ Ամ okay, դա դե եկեք սկսենք։ Ուրեմն նախ եւ առաջ մենք ստեղծում ենք մի հատ canvas, հա, ում տալիս ենք լայնություն եւ բարձրություն, եւ տակը իհարկե ստեղծում ենք մի հատ կոճակ, թող լինի add ball իր անունը, okay? Ստեղ ինչ ենք անում։ Դե ուրեմն նախ եւ առաջ ուրեմն ստանում ենք հղում դեպի canvas-ի DOM element-ին, հետո դեպի կոճակի element-ին, հա, query selector-ով, canvas-ից ստանում ենք 2D context object-ը, որը ունի իրեն կցած բոլոր այն ֆունկցիաները, որոնք որ մենք օգտագործենք նկարելու համար։ Մենք ունենք այս պահին դադարք data, այս data object-ի մեջ մենք ուրեմն կդնենք այն ամենը ինֆորմացիան գնդակների մասին։ Update-ում մենք այդ ինֆորմացիան ոնց որ կփոխենք loop-ի ժամանակ Իսկ draw-ում մենք draw-ի ֆունկցիայի մեջ մենք այդ ինֆորմացիան կնկարենք canvas-ի մեջ, okay? Եվ դա անընդհատ կկրկնվի, քանի որ մենք այս loop-ի մեջ ենք, հա, այս request animation frame-ի loop-ի մեջ ենք, հետեւաբար ամեն անգամ browser-ը ուզում է ինչ-որ բան նկարի, կանչի մեր update եւ draw, հետո նոր այդ ամեն ինչը այդ canvas-ին ամենավերջին իրավիճակը կվերածի pixel-ներին եւ կգցի էկրանի վրա։ Եվ այդպես ամեն ինչը կաշխատի։ Okay, հիմա Եկեք նախ եւ առաջ ուրեմն ամեն կոճակը սեղմելուց անենք ինչ որ մի գործողություն, այսինքն պես պետք է ավելացնել ինչ որ մի գնդակ մեր այս data-ի մեջ։ Okay, նենց որ եկեք նախ եւ առաջ այս data-ին ավելացնենք balls գնդակներ։ Ներողություն։ <coughs> որը կհղի միած զանգվածին, ինչու, որտեվ մենք ունենալու ենք շատ գնդակներ, հետևաբար մեզ պետք է զանգված, նենց որ ստեղ մենք կանենք ուրեմն button.add event listener, ինչ event-ի, ամեն անգամ իրան click արվի, հա, click, մենք ուզում ենք կանչվի այս ֆունկցիան։ Okay, այստեղ մենք պետք է փաստորեն ստեղծենք մի հատ գնդակ և ավելացնենք ստեղ Եկեք Ուրեմն ինչպես հիշում եք, մենք կարող ենք մի քանի ձևով ստեղծենք նոր օբյեկտ, կարող ենք ուղակի sense անենք, հա, որպեսզի ստեղծենք նոր օբյեկտը, կամ կարող ենք օգտագործենք այսպես ասած function constructor, ֆունկցիա, որը կստեղծի օբյեկտ։ Եկեք օգտագործենք function constructor։ Ոնց ենք դա անում։ Ուրեմն ստեղծում ենք function ball։ Ահա Եվ եկեք իրեն ստեղծենք։ Եթե հիշում եք, երբ որ այս հիմա կանչենք new-ով, new ball, այսպես, ինքը կստեղծի մի հատ նոր գնդակ, որին մենք կարող ենք հիմա ավելացնենք մեր զանգվածին, այսինքն data.balls.push ball։ Բայց սա ուրեմն կվերադարձնի դադարք գնդակ մեզ պետք է գնդակ, որի մեջ կա դե x, y, իրար radius-ը եւ այլն եւ այլն, չէ՞ okay, նենց որ եկեք վերադարձնենք, ուրեմն քանի որ մեզ գնդակա պետք չէ, մեզ պետքա որոշել որտեղ է լինելու եւ radius-ը, այսինքն այն չափը իր կենտրոնից միջև իր այդ ծայրը, հա? Նենց որ եկեք անենք this.x թող լինի, ну ինչ որ մի թիվ, կարևոր չի, ասենք թե 30, this.y թող եւս լինի, ասենք թե 30 եւ this.r, ինչի՞ չէ, radius-ի համար թող լինի, ասենք թե 20 ասենք թե ինչ որ sense մի բան։ Հետո this.x delta թող լինի 1 եւ this.x delta թող լինի եւս 1, ինչու՞ չէ։ Okay։ Հիմա ամեն անգամ մենք գնդակ սարքենք, ինքը կհայտնվի 30-30 կոորդինատի մեջ։ Գիտեք ինչ 30-30-ը մի քիչ փոքր, եկեք 100-100։ հա-, Ինչու՞ չէ։ 100-100 եւ իր չափը թող մի քիչ ավելի մեծ լինի։ Ահա, sense։ Ահա, ինքը կհայտնվի մեր ուրեմն զանգվածի մեջ update-ի ժամանակ եկեք ուրեմն իրան delta-ով շարժենք, բայց գիտեք ինչ, update-ի ժամանակ եկեք կանչենք այս օբյեկտի update-ին։ Այսինքն եկեք sense անենք, որ ամեն գնդակը թող ինքն իրեն իմանա update անել եւ ամեն գնդակը ինքն իրեն իմանա նկարել։ Այսինքն ինչ նկատի ունեմ։ Կարող ենք անենք this.update, թող լինի մի հատ function, որը update կանի հենց ինքն իրեն, այսինքն ինքը կանի this.x-ը թող plus equals լինի, this.x delta և this.y-ը թող plus equals լինի, this.y delta։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղ, երբ որ մենք update անենք, մենք կարող ենք անենք data.balls.forEach ամեն ուրեմն գնդակի համար, որը կստանանք ball, մենք կկանչենք այդ գնդակի update ֆունկցիան։ Ավելին ասեմ, մենք նույնը կարող ենք ամենք ստեղ, բայց dry-ով, այսինքն ամեն գնդակը կարող է նաև ինքն իրեն իմանա ինչպես նկարի, okay, լավ, իսկ այսինքն ստեղ բացի update-ից մեզ մի հատ է պետք է this.draw, որը կլի հղի մի հատ ֆունկցիային, որը կիմանա ինչպես այս գնդակին նկարել, օ-օ, իսկ ինչպես նկարել այս գնդակին։ Գնդակ ոնց նկարենք, կալորակ ոնց նկարենք։ Իրականում անկեղծ ասած ես չեմ հիշում, դենց որ եկեք Google-ին հարցնենք։ Դենց որ մեզ պետք է canvas canvas draw circle։ Canvas նկարի կալորակ, հա։ Առաջին օրինակը բացենք, մոտավորապես հենա ինչ որ ուզում ենք ստեղ։ Եկեք կոդը ուսումնասիրենք։ Ուրեմն ստեղ կա, ուրեմն վերցնում են հղում դեպի element-ին, ստեղ կոնտեքստն են ստանում։ Այ այսքանն է մեզ հետաքրքրում, եկեք այդքանը paste անենք եւ տեսնենք ինչ է իրանից ներկայացնում։ Ուրեմն նախ կոնտեքստ չի մեր մոտ, այլ կոնտեքստ ենք, չէ՞, մենք անունը նշել այս փոփոխականին, ենց որ դա փոխենք։ Սա փոխեցինք, սա փոխեցինք, սա փոխեցինք։ Հետո ինքը անում է stroke, Stroke նշանակում է նկարիս սահմանը, բայց մենք չենք ուզում նկարենք միայն սահմանը, մենք ուզում ենք լցնենք, չէ, լցնել, եկեք stroke-ի տեղը գրենք fill, Okay. Հիմա եկեք այս քանը ուսումնասիրենք, ինչ է կատարվում ստեղ։ Դե ինչ որ arc ֆունկցիա է կանչվում, ինչ որ պարամետրներով։ Հիմա ես ոնց իմանամ այս պարամետրները ինչ են, ինչ նկատի ունեն։ Եկեք search անենք, ուրեմն canvas arc API։ Okay այ API-ով որ մտնում ենք ներս, հիմա ասում է, «Ա, օքեյ, հիմա parz է»։ XY, այսինքն իր տեղը, ըմ հիմա ստեղ բացատրում է image-ալոց ամեն պարամետրը ինչ է։ Horizontal coordinate of the arc's center։ Այսա շատ կարևոր է։ Այսինքն այս XY-ը այդ մեր կլորակի կենտրոնն է լինելու։ Okay, դա կարևոր է։ Երրորդ պարամետրը դա radius-ն է, այսինքն իր չափն է, հա, կենտրոնից միջև ամենածայրը um, եւ սա starting angle եւ ending angle, okay? Այս ու դա radian-ներով է արվում, okay? Radian-ներով է նշանակվում։ Դենց որ մենք որպեսի ստանանք full circle, ամբողջովին կլորակ, մենք սկսում ենք 0-ից եւ գնում ենք մինչեւ 2 2 times uh, pi, երկու անգամ pi, որպեսի ամբողջովին մի հատ բան կլորակ ստեղծենք։ Սա ուրեմն radius-ն է, սա x եւ y-ն է։ Okay, դե եթե տենց է, եկեք սենց անենք this.x this.y եւ this.r r-ը radius-ն է, okay? Եվ այս այս երկուսը թող մնան, հետո fill անենք։ Լավ, դե եկեք փորձենք աշխատացնել, տեսնենք ինչ կստացվի։ Run անենք։ Հիմա եթե add ball սխմեմ, ինչ կլինի։ Ոչ մի բան բարձում <laughs> է։ Եկեք տեսնենք ինչ ենք բաց թողել, որպեսի հասկանանք։ Նախ տեսնենք error-ներ կան, error-ներ չկան, լավ, դե ինչ եք բաց թողել ստեղ։ Ուրեմն մենք ստեղծում ենք մի հատ գնդակ ամեն կլիկ անելուց եւ ավելացնում ենք մեր բազի մեջ։ Մենք ունենք loop ստեղ, որը անընդհատ կանչում է update եւ draw։ Նենց որ եկեք draw ֆունկցիայի մեջ բալի դնենք մի հատ debugger։ Ուրեմն draw-ն այսա debugger։ Տեսնենք կանչվի թե չէ։ Run ենք անում։ Հիմա add ball Կանչվեց, օքեյ, եկեք տեսնենք ինչ է կատարվում։ Կանչվեց, կանչվեց, կանչվեց։ Օքեյ։ This-ը 101 է։ Y-ը nan է։ Ու, y-ը ինչին է, ինչի է nan։ X delta y-ը nan է, այդ լավ չի։ Y-ը 100 է, իսկ ստեղ անում ենք plus equals y, a, Վայ, վայ, վայ, վայ, վայ, վայ, վայ։ Տեսա։ Տեսա, ես տեսա, նայեք։ Ստեղ x delta ենք սարքել եւ մի հատ էլ x delta ենք սարքել։ Վայ, վայ, վայ, վայ։ y delta։ Ահա, այ հիմա այս y delta-ն, այս y delta-ն է եւ պետքա որ աշխատի։ Հիմա աշխատացնում ենք։ Հիմա եթե ավելացնենք գնդակ, ահա։ Ու մենք տեսել ենք sense մի բան։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ հին նկարածը չենք ջնջում։ Դենց որ եկեք տենց էլ անենք վերադառնանք մեր drawing եւ նախ եւ առաջ միջև ամեն ինչը նկարելը մի հատ մեր գրատախտակը մի հատ ջնջենք նենց որ անում ենք context.clear rect եւ ամբողջ գրատախտակը ջնջենք 00-ից սկսած միջև canvas.width եւ canvas.height um հիմա եթե run անենք հիմա add ball add ball add ball այդ բառը, այդ բառը ինչքան ուզում ենք կարող ենք ավելացնենք, ինքը իհարկե, բայց միշտ հայտնվում է նույն տեղը եւ միշտ գնում է էլի մի պիքսելով, որտեվ x delta-ն, y delta-ն երկուսն են 1 են, նույն ձևի գնում է, ասենք, մի հատով աջ, մի հատով ներքև, մի հատով աջ, մի հատով ներքև, եթե հետեւաբար ինքը սենց իջնում է։ Okay, խնդրեմ։ Լավ, okay։ Հիմա եկեք նենց անենք, որ ինքը միշտ նույն տեղը չստեղծվի։ Okay, այդ ստեղծվի տարբեր տեղեր։ Ինչպես դա կարող ենք անենք։ Դեք հիշում եք, մենք սովորեցինք math.random ֆունկցիայի մասին, հա, math object-ին կցած։ Այսինքն կա մի հատ ֆունկցիա, եկեք նենց որ ստեղծենք մենք մի հատ ֆունկցիա random, որը կվեցնի երկու թիվ, minimum եւ maximum, եւ կստանա ինչ որ մի թիվ այդ երկու երկու թվի մեջտեղը, okay։ Ինչպես դա կարող ենք անենք։ Դե տեսնենք։ Եթե մենք անենք math.floor սա, ինքը կվերադասնի 0-ից 1 random թիվ, չէ՞։ Նենց որ եթե մենք ուզենայինք օրինակ 0-ից 9 ստանայինք ինչ-որ random թիվ, մենք անենք sense math. կնենք math.random for ասացի math.random-ը կվերադարձնի ներողություն 0-ից միջև 0-ից միջև 1 ինչ որ random թիվ։ Եթե մենք ուզում ենք ստանանք 0-ից 9, օրինակ, մենք սա կբաժանապատկենք 10-ով եւ կվերցնենք դրա floor-ը math.floor-ը այսինքն կկլորացնենք դեպի ներքև։ Ահա։ Սա կվերադարձնի 0-ից միջև 9 թիվ, okay, random թիվ։ Հիմա, բայց մենք չենք ուզում 0-ից 0-ից 9, այլ ուզում ենք այս թվից միջև այս թիվը։ Ինչ կարող ենք անենք։ Դե մենք կարող ենք անենք sense։ Max-ից հանենք min-ը, okay։ Եվ հետո ամենավերջում ավելացնենք min-ը Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ստանում ենք ուրեմն այդ max-ին min-ի տարբերության ինչ որ մի թիվ, հետո min-ով այդքան գցում ենք վերև եւ ստանում ենք այդ երկու թվերի տարբերությունը։ Այդքան բան։ Okay, ուրեմն ունենք այս random-ը, հիմա եկեք օգտագործենք իրան։ Այսինքն ստեղ ոչ թե ուղակի գրենք 100, այլ գրենք random եւ ստանանք դե x-ը որտեղ կարող է հայտնվի։ Դե օրինակ կարող ենք անենք 0-ից միջև canvas.width, չէ՞։ Բայց այդտեղ վտանգ կա, որովհետև քանի որ այս x-ը որոշում է կլորակի կենտրոնը, չէ՞։ Եթե կլորակը հայտնվի սահմանին մոտ, ու radius-ը մի քիչ մեծ լինի, կլորակը կնկարվի սահմանից դուրս։ Մմ, չեղավ։ Եկեք նենց անենք, որ կլորը միշտ նկարվի սահմանի ներս։ Նախ եւ առաջ ես առաջարկում եմ, որ radius-ը ամենասկզբից որոշենք, որպեսզի ըստ radius-ի մենք պետքա որոշենք իր x-ը որտեղ պետքա լինի, չէ՞, որտեվ կարող է եզրին նկարենք, բայց radius-ը մեծ լինի ու հետեւաբար կլորը ոնց որ canvas-ից դուրս նկարվի։ Դենց որ եկեք նախ եւ առաջ radius-ի արժեքը որոշենք random դե ինչ չափի ենք ուզում որ կլորակ լինի։ Դե ամենափոքրը թող լինի, ասենք թե 5, ամենամեծը թող լինի ինչքան radius ասենք թե 30, 40, ասենք թե 40։ Հետո խանք ես թվերի հետ։ Ասենք թե 40։ Լավ, հիմա ստեղ, այսինքն մենք պետք է անենք ուրեմն this.radius-ից միջև canvas.width minus this.radius։ Էլի եմ ասում, որովհետև նայեք, պատկերացրեք սա մեր <laughs> սա մեր կտավն է, չէ՞։ Եթե մեր x y-ը x-ը ստեղ դնենք ու կալորը այս այս այսքան նկարվի, ինքը կնկարվի սահմանից դուրս։ Մենք պետք է կալորակը ստեղ նկարենք, այսինքն իր կենտրոնից միջև իր radius-ը, որպեսզի ինքը հայտնվի կտավի մեջ։ Okay։ Okay։ Let's որ նման մի բան նաև անում ենք ուրեմն y-ի համար, պոպ պոպ, ստեղ height Եկեք այսքան ուղակի աշխատացնենք, տեսնենք ինչ կստացվի։ Հիմա եթե add ball անենք, եը, ինչ որ բան չի լինում։ Ինչ ենք արել սխալ։ Եկեք վեր, ա, նայեք, random random-ի մեջ մեկ աս գործողությունը արել ենք, բայց մեր random ֆունկցիան ոչ մի բան չի վերադարձնում։ Oops։ Սա պետք է return անենք այդ ամենը, չէ՞։ Պետք է վերադարձնենք այդ արդյունքը։ Run ենք անում, իսկ հիմա Okay, հիմա ինչպես տեսնում եք, ամեն սխմելուց ինքը մի հատ գնդակ է հայտնվում տարբեր տեղեր եւ տարբեր չափերի, չէ՞։ Եկեք բացի չափերից նաեւ արագությունն էլ, հա, փոխենք։ Okay, դե եկեք ուրեմն վերադառնանք մեր դուտուտուտու ուրեր, հա, x x delta, հեսա։ Ուրեմն սա է թող լինի random։ Կարող է շարժվել շատ դանդաղ, ասենք թե Բայց գիտեք ինչ, կարող է ընդհանրապես չշարժվի x-ը։ Կարող է ուղղակի x-ը չի փոխվում, մենակ y-ն է փոխվում, ուղղակի վերև ներքև է գնում։ Չէ, լավ, թող մի քիչ շարժվի։ Լավ, 0.1, հմ, մի թեթև գոնե թող շարժվի, որ մի քիչ թեկուցում ստանա։ Okay, թող այդտեղից միջև ինչքան է ամենաարագը։ Ասենք թե 5, ինչու՞ չէ։ Եվ նույնը կարող ենք անենք ստեղ random 0.1-ից միջև 5։ Հիմա ինչ կստացվի։ Եկեք փորձենք։ Ու, տեսնում եք, տարբեր բաներով է։ Ու, օքեյ, տեսնում եք, չէ՞։ Տարբեր գնդակները հայտնվում են տարբեր տեղեր, տարբեր չափերով, տարբեր արագություններով եւ այլն եւ այլն ու տարբեր angle-ներով։ Հիմա հերիք չի որ սա, բայց խնդիրը ինչու՞մ է, որ բոլոր գնդակների x-ը եւ դելտան քանի որ դրական թիվ է, Իրանք միշտ աճում են, ասենք x-ը միշտ գնում է դեպի աճ եւ y-ը միշտ դեպի ներքև։ Բայց կարող է գնդակը ուզում է հակառակ կողմը գնա վերև, ներքև, վերև, չէ, դեպի օրինակ կամ դեպի դեպի աճ, դեպի ձախ եւ այլն։ Նենց որ պետք է մենք կարողանանք այս random-ը, այս x delta-ն դարձնել negative կամ positive այսինքն դրական կամ բացասական։ Դա ինչպես կարելի անել, ուֆ, շատ տարբեր ձևերով, բայց եկեք, օքեյ, ամենաէլեմենտար անենք random եւ կանչենք, ասենք թե -1-ից մինչև 1։ Ինչու՞ չէ։ Եվ դա բազմապատկենք սա բազմապատկենք սրանով։ Ես սա բազմապատկենք սրանով։ Գիտեք ինչ, ավելի հեշտ։ Ինչ եմ, ինչ եմ մտածում, մի ժամ շատ բարդացեցի, կներեք։ Կարող ենք ստեղ ընդհանրապես անենք մինուս մինուս 5-ից մինուս 5-ից միջև 5։ Պետքա որ աշխատի, ինչքան գիտեմ։ Դες եկեք տեսնենք։ Okay, հիմա տեսնում եք գնդակներ տարբեր ձևերով են շարժվում։ Գնդակներ կան այս կողմ, գնդակներ նա այն կողմ։ Cool, շատ լավ։ Okay, էդ էլ հասկացանք։ Էլ ինչ պետք է անել։ Եկեք նենց անենք, որ գնդակը երբ որ խփի սահմանին, հետ գա։ Հա, դες չշարնակի ու դες canvas-ից դուրս գնա։ Okay, դա շատ շատ հեշտ է, ուրեմն update-ում եկեք ընդհանրապես ստուգենք հետևյալը։ Ստուգենք հետևյալը։ Եթե ուրեմն this.x-ը plus this.r-ը plus radius-ը այս ամենը այս ամենը ավելի մեծ է const uh, canvas can canvas.width minus this.r Ուրեմն աջ աջ սահմանից դուրս ենք եկել եւ հետեւաբար մեզ պետք է this.x delta-ն բազմապատկել -1-ով, այսինքն շուրջ տալ իրեն։ Կամ մենք այն մյուս սահմանից ենք դուրս եկել, ձախ սահմանից ենք դուրս եկել կամ մենք ձախ սահմանից ենք դուրս եկել, այսինքն this.x minus this.r-ը ավելի քիչ է, քան 0։ Կարծում եմ ճիշտ եմ գրել։ Չեմ չեմ էլ մի հատ մի հատ էլ ուսումնասիրենք։ Ուրեմն this.x-ը, okay, հայտնվեցինք ինչ որ միտեղ, + r։ Ահա ինքը ուրեմն հայտնվել է այդտեղ։ Դա ավելի մեծ է, քան Չէ, քան canvas width-ը, այսքան։ Ահա, այդքան բան։ Հետո ստեղ սա, այսինքն կալորակի ցախ կողմը համեմատում ենք 0։ Այսինքն ինչ է ստացվում, կալորակի աջ կողմը հա, համեմատում ենք canvas-ի աջ սահմանի հետ, եւ կալորակի ցախ կողմը համեմատում ենք ցախ սահմանի հետ այդքան բան։ Եվ եթե որևէ սահմանից դուրս են գալիս, x դատան փոխում ենք, որպեսզի ինքը իր ուղղությունը փոխի եւ անցնի հակառակ կողմ։ Նենց որ եկեք նման մի բան նաեւ y-ի համար անենք, այսինքն եթե y-ի ներքևի մասը ավելի մեծ է, քան canvas-ի բարձրությունը, կամ y-ի վերևի մասը ավելի քիչ է քան 0-ում, ապա այդ ժամանակ y-ի դելտան պետք է շուտ տալ։ Աշխատացնենք, տեսնենք։ Իմ, հելո։ Հմ, չեղավ։ Տենց չեղավ։ Լավ, եկեք հա, հասկանանք ինչու տենց չեղավ։ This.x plus this.r, եթե ավելի մեծ է, քանս, եկեք this dot x delta a անգամ equals 0 վայ վայ վայ վայ վայ ես ինչ սխալներ եմ ես թույլ տալիս նայեք ես ինչ ա էսի ես ընդամենը բաժնո կնեք ընդամենը բաժնապատկեցի ու ստացա ինչ որ թիվ բայց այդ թիվը չեմ օգտագործում ինձ պետքա անգամ հավասար անել, անգամ հավասար անել, որպեսի դելտան փոխվի։ Վատրուբո, վատրուբո։ Այ հիմա ինքը, ահա, խփեց պատերին, հիմա եթե շատ ավելացնեմ, ինչպես տեսնում եք, գնդակները գնում են, խփում են պատերին, հայտնվում են տարբեր տեղեր, տարբեր չափերի են եւ գնում են տենց պատերին խփնում են եւ հետ են գալիս։ Cool, հետաքրքիր է։ Մի հատ բան է, որ իմ դուրս չի գալիս, ընդ նա որ ամեն ինչը սև է։ Եկեք նենց անենք, որ այս գնդակները լինեն գույնավոր։ Okay։ Ինչպես կարելի է որոշել գույները։ Դե իրականում գույնը մենք կարող ենք նշան, նշանակենք տարբեր կամ հայտարարել տարբեր ձևերով, որից մեկը կոչվում է RGB։ Միատ search անենք RGB JS։ Colors and RGB JS։ Հա, ահա։ Ուրեմն RGB-ն ինչ է։ RGB-ն ուրեմն այսպեսի տեսք ունի, կարելի ասել RGB-ն ոնց որ ֆունկցիան լինի, որ, որը վերցնում է 3 հատ արժեք։ Երեքն էլ լինում են 0-ից մինչև 255։ Առաջինը որոշում է ուրեմն կարմրության ուժեղ, ուժեղությունը, երկրորդը կանաչի ուժեղությունը եւ վերջինը կապույտի ուժեղությունը, RGB, red, green, blue։ Եվ փոխելով այս ուժեղությունները, այսինքն օրինակ եթե կարմիրը քչացնենք, դարձնենք 100, բայց կանաչը ուժեղացնենք, դարձնենք 200, ահա խնդրեմ մենք կստանանք սա։ Կամ կանաչն էլ կարող ենք ասենք 100-ի վրա պահենք, Այսինքն 100 հա, կանաչ եւ 100 կարմիր ստանում ենք այս հետաքրքիր գույնը։ Եվ այսպես այդ բաները փոխելով մենք կարող ենք այդ թվերը փոխելով մենք կարող ենք տարբեր գույներ ստանալ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք այ երբ որ ստեղծում ենք այս գնդակին, մենք կարող ենք նաև որոշենք this.color թող լինի RGB, հմ, Հետո հեսա կասեմ, ինչ ինչ նկատի ունեմ, մի րոպե, Եվ ստեղ մեջը մեզ կարող ենք 3 հատ թիվ նշանակենք, ասենք 255, 30 եւ նու 40, հա? Օրինակ սենց։ Եթե սա աշխատացնենք, կստանանք ինչ որ մի գույն, չգիտեմ ինչ գույն։ Այս լավ գույն չէր, մի րոպե RGB Ա, վայ, կնեք, այս գույնը ես չեմ օգտագործել, ստեղ պետք է ուրեմն նկարելուց, ուրեմն drawn, այստեղ։ Անել context.fill color Եվ դա անենք this.color։ Հիմա եթե աշխատացնենք, ավելացնենք, է, fill, ա, fill style, վայ, վայ, վայ, վայ, ահա, տեսնում եք, Հիմա այս հետաքրքիր գույնն է։ Բայց մենք չենք ուզում, որ ինքը միշտ այդ նույն գույնը ունենա, մենք ուզում ենք, որ այդ գույնը փոխվի, չէ՞։ Okay, ուրեմն ոնց դա կարող ենք անենք։ Դե այս թիվը եկեք մենք ստանանք random-ով։ Նենց որ եկեք սենց անենք։ Սա կկպցնենք, սա կկպցնենք, ահա։ Եվ այս թիվը, այս թիվը մենք կփոխարինենք random 0-ից մինչև 255։ Okay։ Բայց նույնը եկեք անենք, նույնը եկեք անենք նաև այս թվի համար։ Եվ նույնը եկեք անենք այս թվի համար։ Հիմա, եթե մենք աշխատացնենք, մենք ստանում ենք տարբեր գնդակներ, տարբեր չափերով, տարբեր արագություններով և տարբեր գույներով։ Սիրուն բան ստացվեց չէ։ Հավեսա։ Ստե լիքը էլի բաներ կարելի ավելացնել, կարծում եմ, որը նույնիսկ ավելի գեղեցիկ լինի, բայց դե, Հույսով մեզ քանը պարզ էր, հույսով հետաքրքիր էր, կհանդիպենք նորեն շուտով։ Առաջ